اللي احنا شفناه في الغاز في الايام اللي فاتت دي حاجه غريبه جدا حالات الاختناق شديده وكتير قريب الغاز ده اكثر غاز سميه في العالم انا انا بنفسي حاله حاله ماتت بسبب اختناق كامل للغاز القنبله كلها جت عليه وشم كل الروائح اللي احنا اللي بيحصل فينا من الاربع ايام اللي فاتوا دول اصعب بكتير من معركه الجمل احنا كنا في معركه الجمل عارفين احنا بنعمل ايه احنا بس بناخد غرز لان بنخيط بشغل جراحه لكن النهارده احنا بنعمل كل حاجه كل حاجه اصابات وجروح قطعيه واصابات عظام وناس وناس كتير اتكسرت وناس كتير ماتت ورصاص حي في اليومين اللي فاتوا لا لازم نشوف الغاز ده لازم يقف حرام اللي بيحصل فينا ده صعب جدا احنا جات لنا معلومات من بره ان الغاز بيؤدي لتلف في الكروموزومات في الكروموزومات دي مشكلة كبيرة لازم نشوف حل احنا الشعب المصري بيتسمم في ميدان التحرير بقى له أربع أيام يا جماعة أرجوكم لازم نشوف حل في الغاز لازم الناس دي توقف الغاز اللي بيستخدموه ضدنا احنا مش عارفين نتعامل باكتر من كده ازاي جربنا كل شيء متاح تقليدي وغير تقليدي ولكن الغاز مستمر الغاز بيعمل مشكله كبيره في, في, في خصوصا في الرئه بيخليك تتوقف لثواني معدوده عن التنفس وحسب كفاءه جهاز تنفس كل شخص بيقدر يتغلب على الغاز او يموت طبقا طبقا لكل المعلومات اللي وصلتنا ان الغاز ده اكثر غاز سميه موجود يستخدم في العالم حالات الاختلاف لا تعد يعني الحالات بتتكلم في الاف الاف حالات من الاختلاف احنا دخلنا النهارده قربنا شويه من شارع محمد محمود بنحاول نسال في ناس بتتكلم في الاف الناس مرميه في الارض والاف الناس جت في المستشفيات في كل حته احنا بقى عندنا نقط نقط طبيه في كل انحاء المدن حاجه ثانيه امبارح واول امبارح مستشفى الميداني في مسجد عباد الرحمن من اكثر من خمس مرات فمره منهم الجيش دخل علينا احنا وقفنا له وقفناهم بالعافيه قلنا لهم احنا دكاتره ودي مستشفى عايز تعمل ايه اكتر من كده خرج ولكن البوليس رمى القنبله فوق سقف المستشفى مما خلانا اللي هو مسجد فخلاها الغاز منتشر في كل في كل المستشفى اكثر من مره قنابل تترمي جوه المستشفى الميداني معروف ان هي مستشفى طب انت عايز تعمل ليه كده؟ شفت يا استاذ قد ايه؟ شفت حوالي ثلاث حالات الخراطيش لا لا اعداد الخراطيش مهوله مهوله ونفس الموضوع اتكلمنا قبل كده مليون مره وحذرنا قلنا الخراطيش تتجدف في رجلين بيضربوها برضه فوق بتيجي في الدماغ وبتيجي في العين انا بنفسي شفت اكتر من حاله روبتشر جلوب قال لي يعني الناس عليها يعني راح تاني تاني بنفس الطريقه الوحشيه بنتعامل مع تخرجيش بنفس الطريقه المتخلفه اللي بيضرب في كل الجسم وبينشن على الناس وكذلك القنابل نفسها دلوقتي بيضرب قنابل النخاس بينشن على الناس لقينا حالات حرق في رجلين بينشن على رجلين الناس انا يعني من هنا من موقعي وانا اعرف ناس من انا بقول لهم بس حاجه واحده يعني انا بصراحه شاب عندي 23 سنه اللي بشوفه في فاليدي ده انا مش عايز حاجه وانا والناس اللي مش عايزين حاجه احنا عايزين نعيش بحريه عايزين نعيش بكرامه عايزين يبقى عندنا كرامه كرامتنا فوق همه اي دوله كرامه المصري فوق هيبه اي دوله مفيش حاجه اسمها انت دوله بتتهز تغور وزاره الداخليه تولع تتحرق مش مشكله حرام الناس اللي بتموت دي هل مبنى في موجود في مصر يساوي جروح ضحيه من الناس اللي ماتت بنتكلم في ضحايا 20 و25 و23 سنه حرام حرام دي شباب بتموت مصر بتخسر احسن ما فيها للمجلس العسكري مصر بتخسر احسن ما فيها احسن شباب في مصر بيقتلوا الان لازم نقول في الموضوع ده باي شكل من الاشكال انت مسؤول ممكن تفض الاعتصام اللي كان موجود يوم السبت بمليون طريقه مختلفه الا استخدام العنف، العنف هيؤدي الى استمرار الناس ويوم ورا يوم ورا يوم وانت المسؤول انت المسؤول انت بامكانك ان انت تهدي الناس دي كلها بامكانك ان انت ترجعنا على الطريق الصح بدل اللف اللي كنا بنلفه وندور حوالين بعض